sny Więcej nie chcę już nic Tylko wódkę i tajery Dream znów miałem zły Ty znów liczysz moje sny Więcej nie chcę już nic Tylko wódkę i tajery Ona, ona znowu chce Chce tego kim bona A ja nie palę, wolę smutki Zapijać wódę, nalewać Okiecha moje łzy Ona znów rozbiera się dziś Nie chcę znów całować Nie liczę już kasy, odkąd kiedy mam ten dream Że od nocy do nocy twierdzę zwiedzam dziś Kiedy ona mówi do mnie miś, to już ten smak, ja mi Ten dream znów miałem zły Ty znów liczysz moje sny Więcej nie chcę już nic Tylko wódkę i tagery Ten dream znów miałem zły Ty znów liczysz moje sny Więcej nie chcę już nic Tylko wódkę i tagery Ten dream znów miałem zły Ty znów liczysz moje sny Więcej moje sny Więcej nie chcę już jest Nie chcę kasy, więcej niż znów Kiedy palę ten czas Już zostaje kurz, tylko kurz Nie strzelam z kurz Moje łuk, broń dystansowa Niż życie w pół Bo rozbiedalam dziś tu